Yemiş. Yep. Kedi içine geldi. Hadi ona kadar da kereceğim. Çok. Այս ինքու էդ ստա 15 տարի, 20 տարի էս ախրքելագի, ախրքելագը լավ քաղաք է, ախրքելագու ժողովուրդը լավ ժողովուրդ է։ Մենք ախրքելագու կապրինք։ Շատ ամեն ինչն է լավ է։ Այստեղ նեղուտի մեզի նադա դե ողան, նադա դե դե, ամեն ինչն է լավ է, գող շնորհակալ ենք ախրքելագ ծոցմեն մեզի ասենք ձմերը դժվար է, չէ՞։ Խաղը դժվար է։ Օլայկուրս կա։ Օլայկուրս չէ, թե կուզի զոր փարա աշխատի, ստանի նաբի քաշ, բենզին նաբի քաշ։ Դա